我是傅，今天要分享的是防弹同款饼干。今天有四款饼干要分享，首先是南俊饼干、这个饼干以及两个 j u n 饼干。这一款 Jinamysugar 的饼干，如果大家有看《b o m b l e y 第二季的话，会看到南俊跟 j u n g 都有吃这个饼干。然后南俊有一直在寻找他的踪迹。像我的，我么还抢我的个，上我的吗？ <laughs> 我们买的是小包装的，南俊在我窝屋拿的是大包装的。但是很不幸的是，拿到的时候已经过期了。 <laughs> 这家代购不专业， <laughs> 没办法，他说出货的时候才发现啊，怎么过期了？我想饼干应该不会差到哪里去啊，就过过期个几天而已啦。嗯，金达棒的味道，哦，金达棒，它拿起来看起来像我们台湾的猪耳朵，你不要急，猪耳朵什么啊？ 台湾的一种勾渣饼干，就这种厚度，也很像。它是扁扁平平的耶。嗯，然后有一点厚度，上面有一点点肉桂糖，是哦。嗯，有一点点硬。嗯嗯，好吃耶！我个人很喜欢，超级吉拿棒，它很扎实的。嗯，我觉得真的很可以哈，好吃。 可以吗？我觉得好吃。它就只有同金家棒的味道，但不一样的口感，它变成饼干的口感。嗯，我可以了解南俊的心情。嗯，一边吃一边想的南俊。哦，原来南俊这么喜欢哦。再来是太太的饼干。他找不到影片，可是有图片，他抓着这一个。可是这个我记得日本就有这个啊。哦，对。可我记得你很喜欢类似这种饼干。没有，我喜欢另外一个那个。 不是我要呛他，他会不会做的太不专业？ <laughs> 就是它的形状会不会太不专业一点？还有点做的太歪了，因为日本的不会这么丑了。 <laughs> 啊，跟日本很不一样。嗯，我觉得这它牛奶含比较多。嗯，它巧克力味没有那么重。那为什么每一颗香菇都是歪的？它下面的饼干比日本版的还要多，然后口感很不一样。吃进去的时候，饼干的味道比日本版的重。 我觉得它巧克力闻起来味道有廉价感嘞，我说不上来。但是吃起来是还可以，我觉得吃起来是好吃的，但我喜欢它的饼干的少一点，我比较喜欢吃饼干的。哦，所以就看个人，看个人。我是支持巧克力派。 是支持，我喜欢饼干。再来两个都是 j o h n g k o o k 的，先开这个，这个是 j o h n g k o o k 在有一次的综艺 Romance，他去宠物咖啡厅等前辈来的时候，有一个小粉丝送给他的饼干，然后上面是可以写字的，对啊，这个谁，然后 from 谁这样。嗯，而且它其实这款有很多种包装，就是有稍微大包的，但是这我们买的这一款就是就不拿到的。赛斯，赛很可爱吗？本来以为会更大，最后发现它其实是。 大概比手掌大一点点，嗯，就是一手可以掌握的。对啊，我拿到时候我有点惊讶，就哦，原来这么迷你哦，好可爱哦。然后是这样开这个看起来就是很一般的饼干，嗯，奶味很重，有没有像那种，嗯一美一美的那款？哎，不是孔雀孔雀饼干，孔雀饼干，超这样的， <laughs> 它就是孔雀饼干。 黄雀饼干搞一点啊，对，没那么硬。它然适合当下午茶搭配茶或搭配奶茶都可以，就搭配饮料吃的话，它很适合，因为它味道其实没有像别的这么重，所以它可以搭各式饮类，沾咖啡、沾牛奶都很好吃，说不定还可以沾玉米浓汤。 嗯，可以试试看。最后一包也是 j u n g 的饼干，就是 j u n g 在签售会的时候被拍到他吃的。他会出名是因为 j u n g 有说他很喜欢这款饼干，但不知道是不是因为是这样，他超难买到。他真的很难买哦，他真的超难买到。我问了好几个代购，嗯。 就是要么找不到，没看到，要么就是哦。其实我从很久以前就开始搜寻它了，是，最是最近你你搜寻到了它，就碰巧碰巧有带。可是我以前怎么找都找不到有人在带这款。这一包其实我们一次买了四包，嗯，这个我已经吃过了。我打开吃一包之后，就再也吃不下，我就把三包都吃掉，了。现在只剩这一包可以开箱给大家。它就是整个外面全部都裹巧克力啊，然后里面是香蕉的饼干。 嗯，它刚入口的时候啊，会先是一一股香蕉味，嗯，然后有可能会觉得，嗯，怎么有点假假的，嗯，然后当吃到最后的时候，巧克力跟香蕉融合在一起的时候，嗯，就是天堂的味道。 它巧克力给的很多，嗯，而且它巧克力又不难吃，嗯，所以跟香蕉融合的时候就觉得哇，真的好好吃哦。所以我觉得最神奇的是，你一进口时候觉得还好嘛，嗯，就当你把那一口吃完之后，你就觉得怎么会这么好吃，然后就会想要再吃下一个。真的中 u n o 爱它，我也是，我爱中 u n g k o o 你屁事。这一款已经有进日本了，所以日本的朋友们。 <laughs> 这里会有日本的朋友吗？有机会应该可以在日本看得到。我觉得如果它这么好吃，也许未来有机会台湾也看得到。希望如此。请挑出一款你最喜欢的。哇，我觉得这次都很好吃。如果真的要讲第一名，还是它，因为它是最想回购的。嗯，我很喜欢南郡饼干，南郡饼干也很好吃啊。应该说就只有 V 的这一款，我觉得。 试过就好。中国的这个，这种，就如果你不喜欢口味很重的饼干，喜欢那种配下午茶吃的，那它就不要太腻口的。那如果你喜欢有味道的，这两款真的很好吃。原来防弹觉得好吃的饼干都很好吃呢。嗯，可能需要我们心灵相通吧。 <laughs> 以上就是防弹同款饼干分享介绍，拜拜哟。我不知道，我只知道有一张照片，他拿着那个，你很不专业啊， <laughs> 对不起。 你不要那么讲话。现在它又有出别的口味，有抹茶口味跟草莓口味。但但中国比一定要吃巧克力啊！没没，我只是想要知道说这么好吃的一个牌子啦，那它别款会不会也很好吃？但我以为很大包哎，所以拿到时候我也惊讶了一下，真的是小包。